耶和华所造的各适其用，就是恶人也为祸患的日子所造。耶和华所造的各适其用，就是恶人也为祸患的日子所造。我们先简单讲讲这个经文，那就是上帝所造的每一件事情。 各适其用，每一件事都是各适其用的。那包括是恶人的存在、祸患的来到，也都是上帝所造的，也都是为了各适其用。那我们人是非常的容易上忘的啊。 那好的事情，喜欢的事情，当然我们会记得啦，对不对？哦啊，好像一些特殊的节日啦，呃，一些呃，爱人的呃生日啦，嗯，或者孩子的呃这个生日、周岁纪念、毕业等等等等，所以当然我们有一些事情我们会记，然后把它记录下来了。 然后我们也会开心的，但是相比的来说呢，啊，就是一些对我们呃一些开心的事情啊，一些得意的事，我们的情绪的呃感受的呃没有这么的强烈，呃，我们的这个刻骨铭心啊，可能也没有这么样的这个呃印象深刻，或许有，但是可能那个时日呢。 哦，呃，可能就没有这么长久，啊，或许有，但是，呃，深刻没有这么强烈。但是对于那些对我们不利、不好、我们不喜欢的这些事情啊，其实我们就会一直把它呃收在心中，哦，然后我们就成为一种忧虑，哦，当我们发现这些事情的时候，它也会成为我们的压力。 啊，而最长的就是在那个时候，我们会即时的一个反应，我们就会去问为什么？为什么？为什么是我？为什么会发生？啊，为什么？为什么？我们就会问，啊，所以今天这个题目呢，啊，就是这个呃，我们现在这两年里面冠状病毒的这样的一个事情呢。 其实发生的时候呢，啊，人很多时候从医学的角度还弄不清楚它到底是什么一回事，然后是从哪里出现，哦，怎么会呃有这个病毒啊？人类都以为，哎，这个事情可能过了一段日子，我们人很伟大，我们应该有药物能够去处理得当的。但是哪里知道， <laughs> 二零幺九年到到现在二零二二年，我们还是在一直在讲这个冠状病毒，然后要怎么去。 呃，处理着它，啊，可想就是这个影响着，哈，呃，就是我们人类，哈，从一个人、家庭、社会，然后进入这个国家，甚至是全球化，啊，啊，每一个层面其实都呃受到影响。 啊，那当然啦，有一些呃呃商家可能是呃特殊的一些关系啦，医药的啊，呃科技的啊，这些物流的啊，这些呃可能他们呃从中得益啦，好，但是可以说是更多更多的就是啊，都是在当中因为这个病毒而制造出很多可能啊生病啦，身体啊。 受伤害，害受伤害，然后病了就以后有这个副作用，然后有当然严重就是有一些死亡，然后有呃被裁员呐，呃没有工作啦，嗯，然后生意生意的损失啊，关门，心理上呢可能就是呃呃更多与人接触就有很多的这个摩擦。 然后也因为有很多的失去、损失、心理上的这个压力而产生的这个脾气的暴躁、情绪，呃，忧郁症啊，这些等等，都很多的忧虑、纠结。 呃的出现，所以影响非常大。所以在这样影响到这么大的一个情况之下呢，那就当然就是很多人就要问为什么？人都是很假厉害的，都是想找一个答案的，因为我们人有理性嘛，所以就从理性的层面去要去找到一个答案，到底这是为什么？当然就是呃呃，从呃不同的呃人呐，医学人呐学啊。 政治也好，各个他们都经常要去找一些答案来回答。当然，这些是太多太多，我们也管不着。那我们单单就是来到 <laughs> 我们基督教，来到我们的基督教， <laughs> 我们也也会去问为什么啊？因为我们基督教很多时候就会认为世界上的事，世界是神所创造的，所以世界的事都是有上帝的旨意。所以，既然有上帝旨意，这个冠状病毒的话，就要问上帝咯，到底为什么呢？ 但是上帝也没有从上天上有一个声音告诉我们：“哎，为什么我有冠状病毒的出现？”上帝也没有这个回答。但没有回答的话，但是世界都在在问了，世界在问：“哎，基督徒、基督教，你怎么去回答这个影响这全人类的这个病毒？”然后呢，啊，就有好多还没有信主的人啊，你们不是说祷告可以解决问题咯？啊，但是为什么啊？ 祷告了，呃，都没有解决了，哦，然后教会又呃不可以崇拜，而不是崇拜上帝最重要。但是为什么不可以崇拜呢？那有信心的话，为什么你们又不来呢？哦，然后，然后就在当中又有呃这些啊嗯教会啊，在就算是本地的话，教会开始好像先进来，呃，有了病毒的，好像还是从教会开始的。 哦，然后一间教会，两间教会，哈，然后呃呃教会，然后信徒的层面又又又又也也有中这个冠状病毒，而现在呃中的哦也不不算也也不知道怎么去算的了哈，中的人就很多的哈，管你是教会的人呢，是领袖也好，那是牧者也好，那些信徒的好，大家都已经中，已经习以为常了，但是总之还是会问一个问题嘛，诶。啊这个到底这样的事情对世世界性？ 啊，人家要基督教来回答，啊，然后那些不信的又要想问基督徒，哎，到底为什么你们不是什么都懂的咯？那你为什么会是这样？哦，然后信徒也在去问，哎，问领袖啊，哦，教会牧者传道，哎，到底为什么会是这样？对不对？啊，因为我们很多时候有事情都想找答案的嘛，所以在这种情形之下，就好像说。 我们不得不去找一个答案来回回答说冠状病毒为什么出现，为什么存在？而在本地的话，为什么又在教会？为什么信徒也中？为什么有有目者也有？呃，离开世上的都是因为这些病毒，到底要怎么样回答？所以就有好多啊，我直言的说，就有好多的讲座啦、Zoom meeting 啦，哦啊。 甚至讲到了都来讲啊，有些说啊，因为就业里面已经有瘟疫了嘛，啊，就业都有瘟疫，所以这个就好像瘟疫这样传染哦，是一种传染病啊，就业也有了，所以也没有什么奇怪，就业也有。然后为什么有了？哦，因为在那时候是要管教、惩罚啊，管教、惩罚，因为人犯错。 啊，犯罪了要惩罚的。然后呢，啊，又有人说啊，因为我们信徒啊，现在的信徒啊，日子过得很好啦，灵命不会成长啊，所以上帝现在就借着这个文传啊，给你们呢，好一些的管教啊，给你们信徒没有的崇拜啊，啊哦，所以你们要谨慎，哦，要警醒啊，然后又有从这个呃世界的一个呃角角度来说，哇，这个是过去有挪亚。 哦，方舟的事情，哦，现在呢，可能世界末日要来了了，世界末日要来了啊，又有这样的事情。然后一些宗派一直在强调的，就是主要再来，主必再来的。这些宗派就想，哇，这个是主必再来的。当然，还有一些奇奇怪怪的，是什么阴谋论啊，这些也讲的是天花乱坠哦，非常的吸引着别人啊哦，所以呃。 有各种各种的这些从教会里面的呃学者啦、讲师啦、牧者啦、领袖啦会解经的啦、主日学老师啦这些哦，或者一些信徒热心的信徒啦，或者不热心的自己也也找到很多的答案。总之就是要找一个答案来说明啊，这个冠状病毒啊呃在对基督教啊，对我们信徒呃。 呃的存的呃的的的存在啊是什么原因？我们就是要找一个答案来去什么来去回答别人，来满足自己。那其实你转来转去的话，最终呢有一些到了一个地步呢，就是什么啊显得是自己什么自己的自意，因为自以为我已经找到答案的，显到。 显出自己的质疑，找到答案，然后在当中有些甚至强词夺理啦，啊，自圆其说啦，啊，甚至转来转去，哦，就是要自己找一个答案。那其实冠状病毒的存在到底是怎么一回事？讲的实在一点，那冠状病毒的存在最简单的来说，那就是什么？按经文所说的，就是。 恶人的存在，也是为着祸患的日子所造。也就是说，恶人会存在，这是我们不喜欢的人；就是祸患的日子，这是我们不想要的人。哦，其实呢，都是什么？都是为着是上帝所造而各司其用。答案很简单，在这个逻辑的情况之下呢，就是上帝统管这世界，所以一切的一切，好的、坏的，哦。 其实都有上帝的意义跟目的在当中，啊！但是我们人呢，不能接受这样的。我们虽然可以接受，但是我们不能完全，我们不能接受，只是到这个地步。我们就是要去找答案，啊！我们要去找答案，啊！来说明哦，为什么啦？然后目的是什么？对不对？我们就是在当边。 这显出什么？显出人自以为是，人自以为义，讲的难听就是人假厉害。其实有些东西可以是说，我们有限的人啊，跟无知的人啊，怎么样能够完全去明白一个全知、全知啊，跟全人的神他的作为呢？ 是不是说我们世界上所发生的事情，我们作为基督徒，我们一定要找一个答案，然后告诉世界，然后去告诉别人，然后满足我们自己，然后就说：哎，我的信仰能够解答这个问题。其实，假如是真的，世界上所发生的任何事情，我们都能够去回答，那你岂不是也是一个全知的人？你是一个全知的神啊！你是一个全知的人哦。 你也是无所不知了，因为什么答案你都你你都懂，什么事情发生你都有一个原因出来，那，就显得出什么？即我们全知，我们也不能显得出，我们谦卑一点说我不知，我们一定要找一个答案来说明我们就是这么质疑吗？其实，在冠状病毒这件事情里面，我真的是看得到，啊，真的看得到，好多都是。 就是就是教会本身，哦，都是在想找一个答案来去满足别人，也安慰自己，但是有这个必要吗？其实我觉得没有这个必要，因为真的你什么东西都能够回答的话，你真的是一个全知的人。那你全知的人，你大概大概就好像巴别塔的那个时代，哦，自以为是了。所以我们不知，我们就接受我们不知。 我们不能，我们就接受我们不能，因为我们毕竟是有限的人，所以圣经在这个原则经文里面讲的很清楚，恶人或者祸患的日子，其实都是各司其用，都是有上帝的意思在里面，我们就是这样接受，所以我们就接受冠状病毒的存在，我们大家身体健康，好好保护自己，好好灵命成长，哦，就是这样。 而其他的东西，连病理学家都没有办法找出病毒的一个原因，我们也不要在那边假厉害去找原因。那我们在那边啊，自己找了什么？从呃神学也好，教义也好，圣经也好，找了很多答案。说实在的，是不是答案？说实在的，嗯，只是不在，只是在边哪个号码入座而已吗？是不是？你自己都不知道。 只不过你只是要满足别人，满足自己，而已吗？所以为什么不能谦卑的说我不知呢？所以祈求主帮助着我们，啊，让我们能够看到自己的有限，跟自己的无知，也就接受上帝在我们人类历史里面所做的一切的作为。我们一起祷告，天父上帝，祈求主你施恩，你怜悯。 在冠状病毒的这个呃呃传染病带来我们全世界不同的不论哪个国家哪一个社会族群家庭个人都很多受到很多的影响啊各方面都受到很大的这个打击。我们真的是祈求主你帮助着我们，我们相信上帝。 是同管这个能力，我们知道每一件事情都有你自己的美意，所以我们只有谦谦卑卑的接受自己的无知，接受自己的无能，那我们就在你的面前，就是接受这个病毒，我们也在你的面前，我们真的是好好的做我们自己基督徒的本分，而我们没有办法去明白了解的事情，也不要去自以为意，呃，在当中呃自圆其说。 讲了许多的大道理，哦，去救助你，怜悯着我们，让我们知道我们自己的微渺小和不足。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与是我的动力，欢迎你转发，爱心支持。 周一、三五，再见！耶稣爱你，与你同在。欢迎在评论区留言， <laughs> 特别是这一堂啊，冠状病毒的这个事件我不知道你们有什么反应啊？会不会觉得我讲的太直，讲的太露骨哦？讲的不好，讲的不对，没关系，大家都学习啊。 你可以在当中来发表你的意见、看法，我们也可以一起的来讨论分享。上帝与你们同在。